खासमा यस्तो हो जुन म माथि आरोप लगाउनु भएको थियो त्यो आरोपको जवाब खोज्नलाई म टेकु पुगेको थिएँ टेकु परिसर पुग्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिर गेटमै थियौँ अनि युवराज सफलजीको उपस्थिति पनि त्यहाँ रह्यो त्यसपछि हाम्रो क्यामेरा खिचिरहेको थियो मैले उहाँलाई जवाफ मागेँ होइन मैले पैसा कति खाएको छ तपाईँले प्रमाण छ भन्नुभएको छ प्रमाण देखाउनुहोस् भनेर मैले जवाब माग्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो परिवर्तन मिडियाको क्यामेरालाई हातले हान्नुभयो क्या हातले हान्नुभयो अनि मेरो माइक पनि यसरी पिन माइक पनि यसरी चुडाल भयो कि उहाँले अनि त्यसपछि त्यो भएको त्यसपछि त्यो उहाँमाथि आक्रमण भएको भनेको चाहिँ पहिला उहाँले हातपात गर्नुभएको हाम्रो क्यामरामाथि त्यसपछि उहाँ त्यसपछि चाहिँ यो दुईजना बिच झडप भएको खासमा त्यहाँ उहाँलाई काहीँ पनि हात हालेको छैन त्यहाँ पब्लिक कसले आएर हात हाल्यो हामीलाई थाहा पनि छैन त्यो मेरो टिमको मान्छे पनि होइन होइन त्यहाँ अब कतिजना मान्छे केमा आउँछ कस्तो आउँछ त्यहाँ अन्य धेरै केसहरूले पनि मान्छे आइरहेको थियो त्यहाँ आएको मान्छे उहाँमाथि के अरे कुरा गरे मान्छेहरू पनि हामीले चिने पनि थिएन खासमा किनकि उहाँहरू चाहिँ यो युवराज सफलजीको अभिव्यक्तिले समाजमा निकै अराजकता फैलिरहेको थियो कि सबैलाई रिस उठिरहेछ जे पनि बोल्दै हिँड्नुहुन्छ जसलाई पनि जे पाए त्यही भन्दै हिँड्नुहुन्छ आरोप लाउँदै हिँड्नुहुन्छ त्यसपछि समाजको जो कोही मान्छे पनि उहाँमाथि जाय लाग्न सक्छ त्यसो भएपछि उहाँ सुध्रिनु पनि पऱ्यो नि त होइन फ्याँकमा तपाईँलाई रोक्यो यहाँनिर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो मिडियाको मिडियाको क्यामेरा उहाँले हान्नुभयो पिङ माइक त्यस पछाडि झडप सुरु भयो सामान्य भनेर आम रूपमा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्दै आएको छ भनेदेखि भर्खरै के आरोप लाग्यो भनेदेखि ऊ पवित्र लामाहरूले युवरा सफललाई गुन्डा लगाए है भनेर भन्ने आरोप लाग्यो कि के हो यो त्यो गुण्ड उहाँकै उहाँले नै आरोप लाउनु भएको उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको रहेछ स्टाटस होइन रवि लामी छानेको गुन्डाहरू भनेर भन्नु भएको छ होइन को गुन्डा हो मलाई थाहा पनि छैन होइन त्यहाँ पब्लिकमा जाँदाखेरि त्यहाँ त्यत्रो सार्वजनिक ठाउँमा जो कोही पनि आउन सक्छ नि जो कोहीले पनि हात हाल्न सक्छ नि त्यो मान्छेको के हो हामीलाई के थाहा होइन अनि उहाँलाई मन परेन उहाँले गरेको अभिव्यक्तिहरू मन परेन समाज फोहोरी बनाइरहेछ भने यो समाजमा त युवराज सफल मात्रै बस्दैन नि यो समाजमा पवित्र लामा मात्रै बस्दैन रवि लामी छाने मात्रै बस्दैन यो समाजमा तिन करोड नेपाली नागरिक बस्छ उनीहरूको पनि अधिकार छ समाजलाई फोहोरी बनाउने तिनीहरू भनेको समाजको अपराधी हुन् भनिसकेपछि समाजका एक एक नागरिकले पनि त कारवाहीको माग गर्न सक्छ होला नि उमाथि जाइ लाग्न सक्छ होला उसलाई प्रश्न उठाउन सक्छ होला नि त होइन त्यो हिसाबले गरेको हो त्यो तर कसैले कसैलाई गुन्डा लगाएको पनि छैन म गुन्डा लाउने मान्छे मान्छे पनि होइन अहिलेको जमानामा गुन्डागर्दी यो दादागिरी शैली चल्दा पनि चल्दैन उहाँले जवाफ मागे हो उहाँले जवाफ दिन सक्नु भएन तपाईँहरूले टेकु परिसरमा टेकु प्रहरी कार्यालयमा ठाडो निवेदन हिजो अस्ति भर्खर मात्र पेस गर्नुभएको थियो अहिले तपाईँहरूको त्यहाँ झडपै भयो किन तपाईँहरूले फेरि त्यो निवेदनै पेस गरिसके पछाडि पनि फेरि किन बाहिरी रूपमा धाँधली गर्नुभयो त त्यो त त्यो तपाईँहरूको लागि त कानुनी प्रक्रिया थियो होला नि त एउटा हदसम्म त्यो त हामीले गरेकै होइन नि उहाँले नै सुरुवात गर्नुभएको त हामीले गरे हो र उहाँ गल्ती गर्ने अनि उहाँ ठुलो कुरो ठुलो कुरो गर्ने त उहाँ ठुलो स्वर गर्दा त कसलाई रिस उठ्दैन होला अब हामीले कहाँ उसलाई हात हालेको छ मैले त उसलाई प्रश्न पो गरेको छु त्यहाँ पैसा कति खाएको छ भनेर भनेको मेरो परिवर्तन मिडियाको भाइहरूले हाम्रो मिडियामाथि आरोप लाउने कति खान्छ पैसा भनेर उहाँले सोधेको नि त अनि उहाँ जवाब दिन सक्नु भएन अनि नदिएपछि त्यहाँ अनि मिडियालाई अनि हात हाल्ने क्यामेरा फुटाउन लाउने अनि मान्छेको माइक दिने यो अति भयो कि युवराज सफलको चाहिँ दादागिरी गुन्डागर्दी शैली भयो हाम्रो होइन अनि मेरो विरुद्धमा बोल्ने उहाँ सँगसँगै आएको एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि सोधेँ मैले कुन आधारमा बोल्नुभयो भनेर गल्ती गर्ने तपाईँको मान्छे सुध्रिनु पऱ्यो नि त गल्ती गरे भए माफी माग्नु पऱ्यो हो मैले अब आवेगमा आएर भन्या हो भने आवेगमा आएर भन्या हो भनेर भन्नु पऱ्यो होइन आक्रोशमा भने भन्नु पऱ्यो कुनै तनावमा थिएँ म त्यसपछि मैले तर तपाईँलाई आरोप लगाइदिएँ मलाई माफ गरिदिनु भनेर भन्न सकिन्न गल्तीको रियलाइज हुँदैन जस्तो आज भर्खरै मात्र एउटा यस्तो खालको भिडियो भाइरल भयो तपाईँहरूले चाहिँ एकजना मिडिया कर्मी साथीलाई लखेटेको अथवा आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको एउटा भिडियो सामग्री जस्तो त्यो सामग्री अहिले भाइरल भइरहेको छ होइन अब त्यहाँ एकछिन मैले जस्तो तपाईँ आफै पनि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त सिक्ने चरणमै हुनुहुन्छ होला तपाईँ एक पत्रकार भएर अर्को पत्रकारले त्यसरी लखट्ने आक्रमक तरिकाले प्रस्तुत हुने कतिसम्म सुहाउने अथवा शोभनीय होला मैले कहाँनिर आक्रमण शैली गरेँ त्यहाँ मैले त काहीँ कतै पनि आक्रमणको शैली गरेकै छैन जस्तो लाग्छ मैले त मात्र जवाब खोजेको थिएँ तपाईँले आरोप लगायो भने तपाईँ माथि आरोप लाग्यो भने तपाईँले जवाब माग्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्न अनि मैले त जवाफ मात्र मागेको थिएँ कहाँ मैले उहाँलाई लखाड्न गएँ उहाँ त उहाँ भागिराख्नु भएको थियो म पछि दौडिरहेको थिएँ त्यसलाई देख्दाखेरि चाहिँ लखाडेको जस्तो देख्यो कि त्यहाँ लखाडे पनि होइन उहाँलाई म जवाफ मागिरहेको थिएँ उहाँ भागिराख्नु भएको थियो अनि त्यसलाई लखाडे भन्ने त उहाँ भाग्नुमा पछि पछि लाएँ नभाग्नु भए हुन्थ्यो नि त उहाँले बसेर टक्क राम्रैसँग हो मैले भने होला अब यस्तो भयो भने भन्न सकिन्थ्यो नि त त्यही भएको कि खासमा त्यो यहाँ चाहिँ गलत अर्थ लगाइयो गलत अर्थ लगाइयो उहाँ भाग्नुभयो म पछि लायो त्यो त लखाटेको भनेर आम सञ्जालमा चाहिँ त्यो भनिरहेका छन् कि ऊ आफै पत्रकार हो अनि फेरि उसले एउटा पत्रकारलाई लखटिरहेको छ पत्रकारलाई लखाटे मैले को पत्रकार त्यो त्यो खालको चाहिँ सामाजिक मैले पत्रकारले पत्रकारलाई लखाटे भन्नुभयो त्यो खालको चाहिँ त्यो तल कमेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो आइरहेको छ त्यो तपाईँ सोध्न जानु मैले को पत्रकार कतिजना आयो मलाई थाहा पनि भएन त्यो होइन ठ्याक्क हाम्रो परिवर्तन मिडियामा चाहिँ आरोप लाग्यो हो मैले क्यामेरा खिच्दै गर्दा उहाँलाई जवाब खोज्दै गर्दा त्यहाँ धेरै क्यामराहरू तेर्सिएको थियो अब त्यो क्यामेरा को कुन मिडियाको कुन चाहिँ पत्रकारबाट आउनुभयो मैले मलाई थाहा पनि थिएन अब मैले कुनै पनि पत्रकारलाई लखाडे पनि छैन मैले त जस्ट युवराज सफलले जवाब खोज्दै गएको उहाँ भाग्नुभयो जस्तो तपाईँहरूले त्यहाँ टेकु परिसरमा अस्ति ठाडो निवेदन दिइसकेपछि अहिले तत्कालै फेरि आज बौद्ध प्रहरी परिसरमा पनि एउटा निवेदन दिनुभयो क्या यहाँहरूले त्यो चाहिँ के थियो त्यो टेकु परिसर टेकु प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदन ठाडो निवेदनले चाहिँ काम नगरेर बौद्ध प्रहरीमा दिनुभयो कि के हो यो थोरै बताइदिनु यो एरियामा घटेको घटना भएर हो अब परिवर्तन मिडियाको अफिस चुच्चे पार्टीमा हो त्यही भएको कारणले चुच्चे पार्टीको केस हेर्ने बौद्धले हो नि त त्यही भएर हामी बौद्ध मगाएको त्यो अगाडि चाहिँ फेरि किन तपाईँहरू टेकुमा जानुभएको थियो कि टेकुमा पनि हामीले टेकुमा पनि हालिराख्यौँ टेकुले टेकुबाट पनि भएन भने चाहिँ हामी यता आउने भनेर के भन्यो टेकुले चाहिँ के भन्यो तपाईँहरूलाई त्यो निवेदन त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ बौद्ध आउनुभयो के भन्यो टेकुले तपाईँहरूलाई अब टेकुमा हामीले त्यस्तो कुराकानी गर्नै पाइएन बाहिर नै बसेर कुरा गरेर हामी बाहिरैबाट भएको हामी बौद्ध बौद्धमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा निवेदन दिनुभयो कस्तो थियो त्यो निवेदन के हो त्यो निवेदन थोरै बताइदिनुहोस् न यो निवेदनको बारेमा त्यो अब मेरो मान सम्मानमा धक्का पुऱ्याउनु भएको छ अनि म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रदेश प्रतिनिधि पनि हो पत्रकारिता मेरो पेसा हो हर व्यक्तिको एउटा राजनीति त्यो हुन्छ होइन त्यो हुने क्रममा उहाँले रवि लामछानेको प्रवक्ता हो परिवर्तन मिडिया भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यसले गर्दा त मेरो कुरामा त मलाई धक्का पऱ्यो नि त होइन त्यो हिसाबले अनि त्यसपछि उहाँले मलाई पैसा खाएको आरोप त्यस त्यस्तै त्यस्तै केसमा त्यही केसमा परिसर अब के भनेर निवेदन मानहानीको उजुरीमा मुद्दा के अरे निवेदन दर्ता गर्नुभएछ बौद्ध परिसरमा त्यो त्यसको विपक्ष त युवा सफल हुनु नै भइहाल्यो होइन अब के भनेको छ प्रहरीहरूले तपाईँलाई त्यहाँको प्रहरीले अब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँ आएपछि छलफल हुन्छ जस्तो युवा सफल आइसके पछाडि तपाईँहरू सबै बसेर सफल हुने हो मान्छेलाई एकपटक मान्छेले गल्ती गर्छ होइन उसलाई सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ मलाई पटक पटक गल्ती गर्ने अधिकार दिनु चाहिँ हुँदैन अब समाजमा बस्ने मान्छेले जोसुकै होस् होइन अहम र घमण्ड त्याग्नुपर्छ मलाई कसैले छुन सक्दैन म जस्तो कोही पनि छैन यो मान्छेको जिन्दगी हो कतिखेर के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन करोडपति सडकमा पुगे पनि देखाएको होइन एउटा गरिब पनि धनी भएको देखाएको छ त्यही भएको हिसाबले युवराज सफलको कस्तो घमण्ड भयो भने मलाई कसैले पनि छुन सक्दैन म कानुन अदालत सबै मेरो हो मलाई म विरुद्धमा कोही पनि लाग्न सक्दैन भन्ने प्रकारको एउटा अहम थियो मलाई त्यो अहमलाई चिर्नु पनि थियो कि होइन युवराज सफल मात्रै होइन कि युवराज सफल अनि जो कोही एबिसिडी जसले पनि कोही मान्छेलाई बिना आधार आरोप लगाउँछ अनि जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्छ जे पाए त्यही भन्दै हिँड्छ हिँड्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले हामीले सबक पनि सिकाउनु पर्छ कि यहाँ समाजमा अराजकता निम्ताएर बस्नु पनि हुँदैन अनि डराएर पनि बस्नु हुँदैन अनि कतिन्जेल डराउने होइन डराउने भन्ने कुरै हुँदैन लाइफमा चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु जस्तो केही समय अगाडि युवराज सफालाई के आरोप लाग्थ्यो भने रवि लामिछाने पछाडि हात धोएर युवराज सफा लाग्यो भनेर भन्ने युवराज सफालाई आरोप लाग्थ्यो आज तपाईँलाई के आरोप लागेको छ भनेदेखि रवि लामिछानेको विरुद्धमा हात धोएर नै युवराज सफल लागेकै कारणले पवित्र लामाहरू आज युवराज सफलको पछाडि हात धोएर लागेका छन् भनेर भन्ने आरोप लागेको छ यो आरोपलाई यो आरोप को विषयलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ कसरी लिइरहनु भएको छ यो विषयलाई यो आरोप चाहिँ गलत आरोप हो मैले त मात्र एउटा म माथि लागेको आरोपको जवाबमा माग्यो खण्डन गर्नु पऱ्यो भने रवि लामी छानेले दिएर मैले मिडिया चलाएको मैले डलर खाएको सोच्दै नसोचेको सपनामा पनि नभएको कुरा भन्नुभयो कि मलाई त चित्त दुख्यो म त सामाजिक काम गर्ने मान्छे मैले आजसम्म आफ्नो भएको जति सबै रिततिर मेरो भविष्य त सामाजिक काम काममा के अरे लगाएर सब चिज त्यागेर हिँडेको मान्छे म अनि अहिले आएर मेरो मिडिया चलाउनलाई चलाउनलाई चाहिँ मैले के अरे उहाँ रवि लामछानेको पैसा खाएँ त यस्तो यस्ता प्रकारको नचाहिँदा कुराहरू गरेर हुन्छ अनि रवि लामछानेको प्रवक्ता भनिदिने कहाँ भयो प्रवक्ता कहाँको प्रवक्ता चाहिने नचाहिने कुरा गर्दै हिँड्ने हावादारी कुरा गर्दै समाजमा भ्रम फैलाउँदै अरूले खायो होला अरू दुई चारजना युट्युबले खाएको प्रमाण छन् नि अरू युट्युबले खायो होला नि हामीले कहाँ खायो त होइन अनि मलाई त्यो प्रमाण त दिनु पऱ्यो नि त्यही भएर पो म पछि लागेँ अब त्यही व्यक्ति रवि लामछानेको पछि लागिराख्नु भएको थियो अब त्यही व्यक्ति मसँग ठोक्किन आयो त मेरो के गल्ती होइन मलाई त म म माथि आरोप नला त्यति आरोप जस्ट आरोप मात्र लगायो भने म केही गरिदिन्थेँ कि योलाई ए आरोप त लाउँछ कि होइन आउँछ पनि तर पनि उहाँले त प्रमाणै छ भनिसकेपछि म लाग्नु पऱ्यो त्यही मात्र हो अब तपाईँहरू तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई लागेको त्यो आरोपको जो छ त्यो आरोप अब युवराजलाई नछाड्ने नै हो कि के हो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई अब कस्तो हो भने नछाड्ने भन्दाखेरि पनि उहाँको अब मैले त्यहाँ जवाबको त उहाँले जवाब दिन सक्नु भएन अब म बौद्ध चौकी आएको छु बौद्ध चौकीमा मलाई उहाँले जवाब दिनुपर्छ जवाब दिन सक्नु भएन अथवा फेरि पनि उहाँकै ठुलो ठुलो कुरा भयो भने चाहिँ छोड्दैन अब उहाँ सुध्रिनु भयो उहाँको के अरे गल्ती स्वीकार्नु भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ माफीको कुरा पनि हुन सक्ला तर उहाँले तर उहाँ विरुद्ध अझै धेरै मुद्दाहरू पनि लाग्दैछ उहाँको धेरै उहाँले धेरैको चरित्र हत्या गर्नुभएको छ रवि लामिछानेकै श्रीमती निकिता पौडेल होइन जो आफैमा एउटा सक्षम नारी हो उहाँको विरुद्धमा पनि उहाँले चरित्रमा दाग लाग्ने गरी बोल्नु भएको छ अन्य केही व्यक्तिहरूको लागि पनि बोल्नु भएको छ उहाँलाई अझै पनि मुद्दाहरू लाग्दैछ दायर हुँदैछ तपाईँहरू चाहिँ नछाड्ने हो कि के हो त्यो अन्तिममा बताइदिनुहोस् तपाईँले भन्नुभयो माफी माग्यो भनेदेखि छाडिदिने भनेर भन्नुभयो कि के हो अब नछाड्ने नै हो कि मतलब कानुनी कटघारामा उभ्याएरै छाड्ने हो कि अब एउटा सबैले मैले गलत गरेछु माफ गरिदिनुहोस् मलाई भनेर माफी माग्यो भने छाडिदिनु के हो भोलि छलफलमा के हुन्छ हेरौँ न उहाँको रियाक्सन के हुन्छ उहाँको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ त्यही अनुसार यदि उहाँले म माफी माग्दिनँ मलाई जे गर्छ गर भनेर भन्नु तपाईँहरूको आगामी योजना अथवा आगामी दिन के हुनसक्छ के हो त्यस्तो हो भने त अझै अर्को पनि कदम हुनसक्छ हामी पनि युवराजले सोचेको जस्तो सामान्य मान्छे त नहोला युवराजको त ठुल्ठुलो पावर छ अरे मान्छे छ अरे हामीसँग पावर नहोला मान्छे नहोला पैसा नहोला आफ्नो ठाउँमा छ कि हामीसँग सत्यता छ नि त हामी त सत्यतामा हिँड्ने मान्छे हो भनेपछि सत्यलाई साथ दिने पावर पनि हुन्छ पैसा पनि हुन्छ मान्छे पनि हुन्छ नि त्यही भएर त्यति कमजोर चाहिँ नसोच्नु होला भन्छु म चाहिँ पवित्र लामालाई चाहिँ त्यति कमजोर नसोच्नु जे पनि हुनसक्छ